on it. भाई भाई समझ के बोल रहा हूँ यार बुरा लगता है भाई आप लोग भी जानते हो यार बहुत तेज हो रहा है मैं बहुत तेज हो रहा है